Boa xente, son xenderal, fago este vídeo para convidarvos o próximo 3 a 4 de abril a Burela a unha Semana Santa moi especial. Eh, todas aquelas e de votos da Sound System van ter por primeira vez este ano dentro do Aversion Fest o seu, o seu espacio. Eh, estarán con nós o señor Wilson a Badalonias dende Cataluña, estará por primeira vez dende México, Mexican Stipper a preciosa voz de Marina Pi de París, co revolucionario brother de Donostia, verdad que estou lendo porque son tantos, eh, Crudo Bilbao Sound, Ital Roots, dende Italia, Capa Dread, estará dende Vigo Check Selected, máis eu, xenderal, e eh, tamén os anfitrións máis Lume Collective e Crespo que serán os encargados de acollernos e máis de, de poñer o son. Así que vémonos 3 a 4 de abril, non, non olvidedes en Burela a Version Fest Area Sound System.